题哦八个人八个人好有了。Felt oh, oh, like heaven, they found my bones. me comfort when I feel 这波放方块！我天！啊！他在干嘛？我天！结果，结果我踩床，结果。 不行，杀不掉第二个！嗯，杀掉第二个了。OK，莫名其妙，莫名其妙的赢了。Hello，现在我就换个时间去杀人了。红队铺那种不平整的路，铺那种路只会更慢。 一平平的一跳，会竖叠的平平一跳扑过去，会超快。你好，安安，我就躺 ww。 <laughs> 躺分的真的是，等一下，手手加手好就好。 哎，我给他资源哎，给他示好哎，可恶，打我！我要跟他示好，最后一个，最后一个放着他玩，放着玩一下他。算了，我们直接他杀掉了。 <laughs> <laughs> 为什么不能掉下虚空？啊？ <laughs> 掉虚空？ <laughs> 哦，我差不多知道为什么了。好，这有被炸过的痕迹。 刚刚试好，刚刚试好，刚刚玩完，刚刚玩完。 拿拿拿拿！给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你不要！ ハハハハ 为什么要杀他？等一下。